आ भी जाए तो काट के काट के फेंक साले जानवर क्या हुआ क्या जादूगर गया <laughs> क्या जादूगर भाई जादूगर सच बोलो हैकर थोड़ी होते जादूगर वाह बेटे वाह मौज कर दी वाह बेटे वाह अब देखो कैसे पूजा कैसे निकालता है दस किल कर लिया भाई बंदे ने दस किल ये देखो भाई गया भाई गया आया गया गया गया आया हो गया ओ ओ लाइन में बता ये the बच्चों की तरह मार रहा है भाई समझ रहे हो गए मार रहा है